Добрый день, уважаемые пользователи программы ТоргСофт. Наш видеоурок посвящен настройке акции увеличения скидки по количеству акционного товара. На примере акции на первый товар чеки 10%, на второй товар 20%, на третий 30%. Для настройки акции заходим в пункт меню «Маркетинг» «Акции». Более подробно про режим акций и создание акций смотрите в нашем видеоуроке «Настройка скидок и акций». Ссылка на данный урок находится в описании к данному видео. Для создания акции жмем кнопку «Добавить». Пишем название акции, например, «Увеличение скидки». В поле «Процент скидки» ставим 0, так как значение скидки будем устанавливать далее в настройках акции. Отмечаем, что акция действующая, а также отмечаем все необходимые вам настройки, которые находятся на данной вкладке. В поле «Товарная группа» можно выбрать группу товаров, на которые будет распространяться скидка, если вы хотите, чтобы акция распространялась только на определенную категорию товаров. Переходим на вкладку «На период» и указываем период акции, например, с 1 марта по 31 марта. Далее переходим на вкладку «На один товар» для настройки условий нашей акции. Для настройки увеличения скидки необходимо активировать переключатель «Отдельная скидка на каждый товар». После активации переключателя отобразится таблица «Скидка на товар акции», в которой нам необходимо добавить скидку на товар. Для добавления скидки нажимаем кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором нам необходимо указать номер товара, на который будет действовать скидка по порядку добавления его в реализацию. Ставим 1. В поле «Тип скидки» выбираем процент, а в поле «Скидка» указываем значение скидки 10%. То есть на первый товар в реализации будет действовать скидка 10%. Нажимаем «Записать». Далее добавляем еще одно условие. Еще раз нажимаем «Добавить», поле номер товара ставим 2 и процент скидки 20%. То есть на второй товар в реализации будет действовать скидка 20%. Сохраняем условия. Аналогично добавляем условия для третьего товара в реализации. Таким образом, размер скидки будет определяться по номеру добавления товара, который попадет в акцию. Также необходимо выбрать, как применять акцию на товар – в порядке ввода, то есть скидка на товар будет применяться на тот товар, после добавления которого в реализацию сработают условия акции. Или можно выбрать на самый дешевый товар. В этом случае скидка будет предоставляться в соответствии с номером товара от дорогого к дешевому. Первым товаром будет считаться самый дорогой товар. Это условие более выгодное, поэтому выбираем на самый дешевый товар. На этом настройка акции завершена. Сохраняем акцию и переходим на форму реализация. Посмотрим, как работает данная акция. Добавляем первый товар в реализацию. Выбираем товар. И видим, что сработала скидка 10%. Добавляем второй товар в реализацию. Сработала скидка 20%. И выбираем третий товар. И третья скидка 30%. В условиях акции мы указали, что скидка будет распространяться на первый, второй и третий товары. Добавим в реализацию четвертый товар. Как видим, на четвертый товар скидка не сработала. Таким образом, чем вашему магазину будет полезна акция увеличения скидки по количеству товаров реализации? Такая акция позволит покупателям купить больше товара, а вам увеличить средний чек. На этом наш видеоурок завершен. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли с продуктами компании Торгсофт.